tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las noches. Historias de fantasmas. I'm gonna cast a spell on you. You're gonna do what I want you to. Mix it up here. Viviendo por su hijo, Manuel hizo despertar Era vaya que su deseo era junto a él estar mando que orgulloso por siempre del él estará en historia en paz y felicidad